digo, tenéis que ser vivo para la hueá. Si te va a electrocutar, no voy a agarrar el cable rojo, weón, porque te sacude como se sacude, weón. ¿eh? Si agarré el cable blanco del neutro, en una wea para Explota y weón. Pues, te Pa. Y es la ley de Ohm. la corriente igual voltaje igual por resistencia entonces vos, vos resistência zero, é? E tiverei entre 80 com 90 e tu dividi por tu resistência a corromper una corrente infinita e te, matar. Plutei. Pá. entendiste hijo?